вышивка заканчивается следующим. Давай. Муха, вот. Так, сейчас шестой еще. Да, командная игра! Это лозунг Юшиса! Еще раз. Да, командная игра! Это лозунг Юшиса! Еще раз. Да, командная игра, это волю США. Пять, пять. Дю США хитры, как лис, и забьют свой сухой лис. Пять. Дю США хитры, как лис, и забьют свой сухой лис. Семерка. Бой дадим за каждый мяч! Гой за нас в пределах правил! Еще раз. Бой дадим за каждый мяч! Гой за нас в пределах правил! Громче надо кричать, пацаны. Один я кричу. Да. Да, надо кричать. Так, заказывайте лозунг. Третий. Ну, номер какой? Три. Три. Давайте, нет, давайте, а давайте китайцы кто-то давайте, давайте два. Китайцы кто-то нас будут атаковать, второе будет. Нас атакуют! Китайский Третий! Третий! Давайте! Три раза повторяю. Душа играет нас, и победа любит нас! Юг США играет пас, и победа любит нас! США играют пас, и победа любит нас! Четвертый. Сила воли Дю США принесет нам три очка! Еще раз. Сила воли Дю США принесет нам три очка! Сила воли Дю США принесет нам три очка! А если ничья пенальти? Стойте, стойте, давайте сухой Так, пацаны, пацаны, короче, появятся силы, говорите, что направили всем сухой леща, давайте сухой леща сухой. Все, какое? Пятое, пятое. давайте. Юрий Лавин принял лист и забьет свой сухой лист. И забьется сухой лист. Ну, слушайте, криков нет, и забьется сухой лист. Помидор! Да, в данном случае. Еще Давайте первое. Я еще. Первое? Еще Ну да, первое. Три раза кричи. Второе. Какое? Вторую. Оборона ДЮСШ, как китайская стена. Оборона ЮСШ, а китайская стена! Оборона ЮСШ, а китайская стена! Четвертую давайте, пацаны, четвертую сыграли! Четвертую! Сила воли ЮСШ, принесет нам три очка! Вторую волю не Сюда, сюда! Спасибо, Лёха. Спасибо. Я во всех обязательно. Не, вообще у нас 24, 5, 6. Я у всех обязательно. Тут двумя предложениями четко надо. Давайте. Давайте. Да! Отсюда! Бой дадим за каждый мяч! Бой за нас принял отправи! Бой дадим за каждый мяч! Бой за нас предел отправи! Бой дадим за каждый мяч! Бой за нас предел отправи!

Нет, на школу идешь в 13. Овечка, быстрее! Какой ты классный! Читай нам все рычалки. А мне не надо для тебя. Вот, короче, садись, садись, садись. Садись, садись, Давайте грядку сделаем. Как мама так идет. Там, один-ноль. Пацаны, готовы? Первое. Да, давай, Первое, первое. Юриша идет вперед, лезь ворота в оборот, но и там мы их найдем и забьем свой нужный гол. Юноша идет вперед, прячь ворота в огород, но ну и там мы их найдем и забьем свой нужный гол. Давайте мы их спину, спину! Вашу спину, спину! Боля, пошли! это все. Все, Владик вообще. Владик, не надо. Владик сейчас пердонет. Давай, делай. Давай, Богдан! Владик, четыре назад! Оборона, кисть, руки, спина, вороты. Прям кухнего вратаря долетит, да? Четвертый давайте. Ребята, ваши... Я Овечка, овечка, ты сможешь так вынести кого-то? Что? Все готовы. Четвертое, ключи. Да, четвертое. Можешь сделать вот так? Хорошо? Вот, зачем ты сюда? Дай я, дай я. Германкова пьет. И на поле Юдыша придет, конечно. Какого в студию? «Это лозунг ЮФА». «Это лозунг ЮФА». Да, команда игра» — это лозунг США! Да, команда игра» — это лозунг США! Yeah. Зверобой ЮСШ принесет нам три очка! Зверобой ЮСШ принесет нам три очка! Сила воли ЮСШ принесет нам три очка! Спокойно, пацаны! Спокойствие! Вот, ты чё, Бодя это норм! Ну, братья, понимаешь!

Безобразие! Вы что, два брата акробата? Вот эти вот двое в первом Не обязательно. Не, ну просто братья, да? Вообще то ну как? Близнецы. Это у мальчика был. Нет, нет, нет. Я нажму сейчас. А, я знаю. Это тоже. Это пипец. Не стал свою девочку. Герман, Герман. Герман. Герман. Чего? Ура! Ура!

Юсышаки, ты каприз и забил свой суполиз. Открытый. Давай! глаза. Здорово! Общи! Баттерфли! Давайте второе. Баттер, блин. Баттер это вообще... Давайте, может, седьмую. Баттер это масло. Давайте седьмое. Баттер это масло. А боттер это... Давайте седьмое. Хорош, серый. Первый. Да, первый. Седьмую. Первый. Давайте первый. Давайте два раза. Душа идет вперед, прячь ворота в огород. Мы и там мы их найдем, и забьем свой нужный гол. Душа идет вперед,

Плюс 14 поставки! Плюс 14 на... Плюс 14 в атаку, плюс 14 вперед, плюс 14 на поле, плюс 14 забьем. Брази, брази, плюс 14 в атаку. Обшара не осталось. Давайте! Плюс 14 в атаку, Дюс-14 забьет, Дюс-14 на поле, плюс 14 забьет. Четвертый, давайте четвертый. Все готовы. Все готовы. Это через бумажки. Да, у него такие шарики. Да. Я буду кричать. Дайте мне. Да. У всех есть чего читать. Ярик есть? Говорим какую. Сила воли Дюс США принесет нам три очка. Сила воли Дюс Сила воли плюс душа принесет нам мир и счастье. Давайте лозунги США. Лакомый ответ, давайте. Шестой. Да, командная игра, это лозунги США. Да, командная игра, это лозунги США. Ти не ти кого призвав? Ти що? Сергей, вам порешайте. Доказывайте, какую. Меня показывают. И типа Вторую. Пацаны. Пацаны либо болели, а мы не болели. Болели. Мы болели. Давайте встречу, пацаны. Пацаны, не ты-то короче, один раз. Да, а у нас сегодня самая последняя игра. Все, все готовы. Юсиша играет пас, и победа любит нас. Юсиша играет пас, и победа любит нас. Давай! Юсиша играет пас, и победа любит нас. Пятую! Пятую! Южный шарик и вниз, и забьют свой сухой лист. Южный шарик и вниз, и забьют свой сухой лист. Южный шарик и вниз, Бился жадный рынок, и родился Если у него будет момент, то не будет. Какие моменты? ты еще таких моментов не сам Там он попал Кидай его, Кирилл! Так не самый как Куракин, ну Куракин еще и Да нет, это... О! Да, да, да! Шопа, хорош! Шопа, толкнула!

Артем налево, Егор. А, Давайте нужно раз. Лево, я слева, Егор. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Давайте оборону выбомбим. Давайте тут все. Давайте оборона без Первый.

Давай, давай, давай, давай. Петр Васильевич. Я тоже. А, как вы Третью. На играет нас, и победа любит нас. Южиша играет пас, и победа любит нас. Что такое? Вы мешаете! Спасите! Победа любит нас! Сейчас надо упал кидать! Давайте четвертую. Что мне семечками кидаете? Четвертую. Четвертую готовы? Давай. Сила воли Юсефша принесет нам три очка! Сила воли Юсефша принесет нам три очка! Конечно.

Смотрите. Давай, не 14! Мы не собрались! Боди подбили, потом эти стали на уровне. Это как Суарес пытались Четвертая это все, Давайте шестую.

Пробил посильнее, это так вратаря. Это вас такой молодец. Что ты не свистел? Ты надо свистеть, когда вратаря. Но ты свистел, раз такой милый. Я не даю. Не, вот так смотри. Где, где судья, а где я? Видишь разницу? Мало того, что они не услышат, Отдай мяч, Лила Стич. За команда я игра! Это лозунг США! За командная игра! Это лозунг США! Это моя игра, это ложь мертвеца. Thank you. Тем более, если она будет не занимаюсь.

Сила воли Бюстриша принесет матриарша! Бюстриша хитрый как лист и забьет по духу лист! Стой! Стой! Стой! все! Папа! Папа! Пап! Валерий! Давайте шестой, пацаны. Готовы шестой, пацаны. Да. Да, командная игра! Это может быть США! Да, командная игра! Это лозунг США! Садись туда. Мама, садись пацаны. Пятый. Пятый. Наталья дело! Хорошо, Цупа! Дело, дело! Ну давай! Он всех собирает как раз. Вы еще не запили. Да, у нас было сколько моментов. Да, да, да. Помнишь, он ушел в другую команду? Команда будет из Риана. Не трогай, А ты там идешь? Что? Подожди, они мечи идут подавать. Давай, я буду сосать. Давай, я буду сосать. Боря, ты куда? Ты как собака? Давай, ничего. Я тоже сосать.